Na most tegyél be játékot. Így tudok lapozni. Köködni nekem, ne nyújjatok be a szíves. Figyelj, mert itt tudok mozogni. Apa kezd. Mi, te mozog? <laughs> Táncolj! Szívjuk szállod. Jön itt a, a sarokban mutatja, mit kell csinálni. Ugorjak, hogyha akarom kezdeni. Ugortam egyet, már kezdek is. Figyeljetek! Megy! Figyelj, figyelj, figyelj, figyelj! Nagyon komoly! Jó, gyorsan, gyorsan, gyorsan! Gyorsan, majdnem leütött! Nagyon komoly! Hú, ez komoly! volt, ez az a, ez a vicces fal. Jön a vicces fal. Ez bevág egyet, lásd. Járj már megint. volt. Megúsztad. Na most ja. akkor Ferikkel fogadtál. Mindjárt, ha odaérek a célhoz. Itt ez komoly. Az egyik esélyért rá figyelj, pont kezdődik. Olha, olha. ai, ai. Não, ainda. Velho, como é? Filha, que calava. Tá, esquece, não, grande. Most magától csinálja? De visszajátszás, oda van. a Replay. Ez? Igen. Na, Hanna következik, figyeljétek Hanna. Próbáljuk lenni? Jó, ez az. Azt mondja, hogy kicsit gyere jobbra, mert... Jó. Ne, ne, ne, gyere arrébb, jó. Táncolj, Hanna. Ugorj és indul. Jó, figyelj, fut, fut, fut, fut. Ez a Zaladra? Gyorsan, gyorsan, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Ez az ügyes. Hopp. Még egyet, hopp. Ez az. jó volt. Hopp. Hopp. Ügyes. Ügyes. Fütes, fütes, fütes. Jó. Ah. Már egy legukolva. Állj föl. És gyere jobbra, mert nem lát téged a kamera. Állj, ide, állj. Elmegy ide gyorsan. Google. Rugolj le! Állj fel! Oh! Most jön az ugráló. Hopp! Bele a vízbe. Yes! Hannának sikerült. Most csinálja a fényképet, hát figyelj! Most csinálta a képet. Jó, válasz ki, hogy következő, légy szíves. Jó, állj! Felike, jöjj oda. Állj oda. Á, Yoda. Ide Nézd meg a Hannát, így csinálni. Hm, Lea, Lea, Lea. Ez vagy te. Boldogjál? Ez volt a fal. Próbálj mozogni. Gugolj le. Próbálj ki. Ez az, ez. Gugolj egyet. Próbálj futni egy helybe. Próbálj így futni. De nem ezt szabad. Úgy, úgy, úgy. Próbálj, próbálj. Ez az, ez az, ez az. Most csinálja a fényképet. De nem menj le, mindig itt kell maradnod. Egy helybe. Különben ne, nem lát téged a kamera. Na ugorj egyet, és jó, megy a meccs. Fuss, fuss fuss, fuss fuss, fuss fuss, fuss, fuss, fuss, fuss, fuss, fuss fuss, fuss, Fuss, fuss, fuss, fuss, fuss, fuss, fuss, fuss, ez az. Fuss, fuss, fuss, fuss, fuss. Ügyes, gyere vissza, mert nem lát a tévét. Ugrás! Ugorni kell! Ferike! Baloldali! Jó, jó, jó, mindjárt, ez az. Jó. Na, ugorj! Ügyes, tovább. Fuss le, fuss le, fuss le, fuss le, fuss le. Fuss le. Na jó, ott áll meg. Jó, áll meg. Gugolj le. Gugolj le. Ja. Uh, Na. Ne, ne, ne, most nem kell csinálni semmit. Még nem kezdődik, szólok. Gugolj le. Nem kell fordulnod oldalra. Ez az. Ugorj fel. Ugorj föl, még egy kiütött a lábad. Kiütött a lábad. Na még egy próba. Itt ennél nem kell, csak a következő néhányos. Itt még magától megáll. Ott vigyázz! Gugolj! Gugolj! Maradj, maradj lent! Maradj lent! Maradj lent! Sikerült! Jaj! Jó, Jó volt! Right, push out, push out, push out, push out. Ugorj! Yeah! Ugorj, ugorj, ugorj, ugorj, ugorj, ugorj, ugorj! Jó volt, Merike, ugorj! Fickóval Na, vagy fuss, fuss, fuss, fuss! Most, most, most! Most, most, most, most, most! Szaladj! Azaz, Ferike! Jó, szaladj, Na, végig, végig, végig, végig, végig, oldalra, tőj oldalra, mert mindjárt lehet. Bár meg, most... De pont arra dölt. Fuss, fuss, fuss, fuss, fuss. De, de lábad, nem, hogy Ferike, Ferike, lábad, lábad, lábad, lábad. Ez az. Még, még, még, még, még, még, még, még, még. Jó. Oh, gyerünk be a piros. Ó, oh, beértél a célra. Sikerült. Te időd 3 perc, 19. Jó, nyom meg a zsilát. Én, én mennyi volt? 2 perc, 40 vagy mennyi? 46. A nyilat nyom meg. akkor ez nem az izé, egy játék? De itt a Crash Bandinak a bányás változata. Mine, mi a címe? Mine? Akkor ez nem a motion, mi? Mit? Nem a motion. ez, nem, ez nem a motion mi? Ült, hogy a Hanna Evel szeret most játszani újabban. Nem fogod Nem fogod Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Nem Ferike, hanem Ricsike. Ja, Ricsike. Ricsike. Ricsike. Most jön az ugrálni.